감사합니다 와 너무 예쁘다 이거 그래 그 가져가도 돼요 집에? 다메지 그흑기

너무 예쁘지? 오 너무 예뻐 그래 운, 운도 됐어 운도 오. 야부리 단스가 조지다카라 미나상 대본 코코 전주 한옥마을 됐어요 난데 코코대 미친이 기른다 거라 이누 오ここにあるからするけどこれ家にあってんしな <laughs> 人生を喜びを皆さん素晴らしいですね <laughs> リアクション王じゃない私たち多分着てる人たちもめっちゃ気持ちいいよね今コリコにも初めてだけどミニストップとかもチョンジは韓国語で書きましたミニストップって英語で書いてあるじゃん景観を損ねないためにハングルにしてる全部だミニストップ そこまでは考えなかったですねすみません注意待ちでも思わね、そういうクイズが好きです <laughs> 探すのがこれブルーにするこれ可愛いじゃんねうんええ <laughs> 韓国人だと思ったおお그러면저이걸로할게요응 오거기다걸어거기다걸어이쁘다오いじゃないですか、お母さん。ありがすね、お母さん。結婚式の確かに結婚式時もパンも切ったら綺麗ですね。 どうですかお母さんが한복着た姿を見たら 이런 게 처음이잖아요. 어. 뭐 신기하겠다 너무. 갔지만 갓장만 그럴 수 있어서. 아確かに 니트로요 니트로 엄마 요거 박보검 박보검 아, 박 박보검 응, 네, 여기서 네, 네, 응? 아 코코데 사치 시타 데요 아, 같은 같은 거예요? 같은 거예요 헐. 아, 사람들 아. 아. 기대던데. 박보검 드라마 찍을 때 입은 거 복이만 오 これあれ来たやつだから今日この色合うじゃそうそうと思います逆に私とお母さんがカップルみたいになりましたね本当だ送るね 아, 어, 어떡하지? 괜찮아 괜찮아요 애가 타이틀 미たい じゃないですか아이 그리고 혼나 요 처음에 이때 왔다시 자주 좀 따줘 저 어떻게 하는지 몰라서 배워야겠다 다정한 남, 편들은 배워간 뒤야 아. 따주려고 와 이건 정말 예쁘다 어. 진짜 예쁘지? 네. 자 됐어 아이고 오시로비 때문에 그럴 거 하얗고 미나이터요 그 흑이 오 스테키나 오타리가 기맛이다네 근데 진짜 잘 어울린다 그렇고 오なんだっけ 완전 지니야 완전 지니야 <laughs> 필요이네 그렇고 우리정부는 이런 친구 거의 다짐해드는 아까야지 아까 니아오는데? 오카상고 니아이마스요? 니아이마스요? 산인데 거기에 도스 오 키가 기이네 <laughs> しに、食べ物もあるからそうだね行きましょうこれこれお母さん着ながら食べられるからねえー、そうなんだってほら今日のここめっちゃ苦しいからたくさんは食べられるああ結婚式の時엄마たちは終わってから배고픈데못먹으니까한복가食べられますこれ着るの何分もかからないそう着物のさ十分の一だよねわ後ろで見たら二人ともめっちゃ美人みたいなのに見たらどうな <laughs> ありがとうございます <laughs> 買いたいものを3個ずつ選んでください今夜のさおばちゃんが韓国行った時さめっちゃ買ってきたのこれだからすごい懐かしいのね家にあるよねこれ買ってきたわしが買ってきたね最初ほら値段がバレたねうん値段が <laughs> 600円で可愛いじゃんこれ本当これこと似てるみたいですあ失礼だよあしましたしましたあお母さんが言ったんだ でそのあのテーブルのりになるテーブルランナーだよもう綺麗くない綺麗ねでもさこれはこれで違う茶色が違いますこれはただここれは帽子っていう涼しいものはあるじゃない涼しい絹みたいな茎絹みたいな色もっと明るい方がいいいや家は白と緑となんとかに統一したじゃ緑いいじ緑がいいねこれしたじんそんなマシっすん しじみ店なんだけど最近こんなに綺麗にワインバーみたいにしてくれましたよね待ってワンがワンが焼き鳥買ってる <laughs> 走るワンワンワンあおおおめっちゃ辛いから気をつけてねって話しました指示があるこちですよね じゃない。うっさ、え、泣いてるの、チャギ。涙が出るじゃん。ああ、すんちゃん。嘘じゃない。なんだ、嘘でしょう。気をつけて、気をつけて、もう来るよ、もう来る、来る、来る、来る。辛すぎるじ、辛すぎるじ、お母さん心配。おお。はい 私の頭と思ってお뭐야えー、すごすご何が出るかな何が出るかな見てもわからない お金いい健康いい愛曖昧4日目で注意じゃあいつだ ?4 日目は多分帰るいえ、わかる今度えー、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい 아니 저희 이거 옷은 5시 40분까지입니다 あこのじなんか綺麗だったから、うん、今分かったなんかそうねちゃんがハングリアすいて、タギが外国人だから、私はいいから先に取って私がおまんってそんなもうこれこはもうもういいからもう分かるからいつでも切れるから分かるから さこれはいいなって思ったあで私キングダムからこんな断線したらダメよだよだよキングダムからここの後ろが私自分で見たいんだけど見れないよクリちゃん鏡にすればいい写真撮って写真あんたがさ撮ってあげなさい次はこれベオやあげるうんこの感じもうですか見して最悪 <laughs> 後ろから見た私こうやって見えてるこれがお母さんのおめちゃおめちゃ友情です友情これの私の鉄柱戦艦茶あんず生姜茶 匂いだけ嗅ぐんだよ、うん、嗅ぐんでいい風にいいですよめちゃくちゃ薬の匂いがするあれ違う違う。薬の匂いじゃなくてなんかねだしの匂いがするだし <laughs> いやいやなほらかずんだ後の花の香りがなんかの匂いにだってさあの女の人さ昨日ほら梅茶が美味しいって言ったら梅茶にしたよ十0杯飲める <laughs> お手入れじゃうん、あんまり친하지않아서ああやっぱり皆さんが한복기からもう韓国人の口になりましたね。안녕하세요。 <laughs> フリーで食べてみてもいいって食べてみてくれちゃん食べてみてこれわからない昔おばあちゃんがおばあちゃんなんか作ってくれた伝統的な、うん、伝統的なそれに日本は水飴がもうちょっと濃いああ高見도먹고비빔밥도있으니おで雰囲気が기가되게좋다なんか熱い熱いちょこちょこん ないじゃん。これ、これ演技が悪い。あ、これ。あ、日本ではダメなんだ。止まるでません。私もなんか。すみません、すみません、すみません。ギャラクシーをめちゃくちゃ愛用しています。ギャラクシー社長見たらコマシャルください。ギャラクシーのちんちゃ写真ちんちゃいよ。これこれこれこれわからないよ。 <laughs> これ何やめよう。スとか上にある花があります。ハス、ハスの花。ハスの。ハスの葉っぱ。これ？うん。うん、엄마가좋아하는스타일어오가노소리로잡아도그러네스타ー、날이나좋아하는지에저갈비인厚いね分厚いね。お母さんも言った。 今時期のこれ今の時期の長く経ってないのにこれそのあれで違うんでそれとちょっと別格でもあるじゃん本当ントという単語一つで今もお母さんは思ったまで出ましたいやおま특징나는생각했어そこから始まるお母さんは何々だと思ったんじゃなくて統治放送置くのよ最後聞いててうとやっぱ私お父さんの方法ね5分前です何が出発 母さんが普通の人より話がちょっとある方ですよ、子供の時「え本当話やめて」とかそんなことあるはないなんでかって私がもっと多かったから <laughs> でもそれより喋ってたちょっとの、なっとあのっちょっとはい聞きます聞てます間違えてなったけどこの子たちの時はご飯の時間今話せないと勉強に入って長く喋ってごめんねだから違う耳が違う で食べよう。うんなんでかって言えばさ、野菜だから。野菜だからだけでもいいのに、何年かって言えばさ、お、なぜかな。ベニャーメンのもう最上級。ベニャーメンの이유를말해보자면でもっか界は違うから。従来が世界。わ本当どうすればいいんだろうでもでもねあんまりないじゃんでも世界はさこれ要は思い返してこの動画が残したらみんなさんは ああ動画を8時間くらい撮ったかなでどっちどっちの話かな思うんですよ連続ですよ